Az én életemben csodálatos dolog a spontaneitás, és azt hiszem, hogy a zenei improvizáció, a zenei szabadság tanított meg arra, hogy mennyire jó néha egyetlen spontán pillanatnak és ötletnek átengednünk magunkat. Magyarországon rengeteg olyan család él, ahol az egyik családtag tartós betegsége miatt a családtagok ápolni kényszerülnek őt akár 24 órában, akár évtizedeken keresztül. Úgy érzem, hogy az állam felelősséget vállalhatna abban, hogy segítséget nyújtson az érintett családoknak, hogy az ő életükbe is visszatérhessen a spontaneitás. Ezért támogatom a TASZ petícióját. Érd alá te is!